Esta es la planilla de cálculo que hicieron Guillermo y sobre los museos históricos de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos distintos datos, el nombre, la dirección eh, y cuestiones como barrio, comuna y simbólicamente si abren los domingos o no para, hacer una prueba de, del mapeo. Bueno, una vez que tenemos esto, ya está, lo tenemos. Vamos a maps.google.com. Decime Gisela cuando estés ahí. Bien, clique acá, hace uno o dos clics hasta que te parezca este, esta solapita mis mapas. Bien, Y clique ahora y te tiene que salir este lapicito de crear un mapa. Vamos y creamos. con cuando estés acá. Buenísimo. Acá, en principio, tenemos un mapa que si clicamos el mapa sin nombre, ya le podemos asignar un nombre. y una descripción también, si esto fuera un trabajo a ser publicado y distribuido públicamente, le pondríamos una descripción lo más detallada posible para, eh, bueno, para que el público entienda, pero además para que sea accesible mediante Google. Pero, como ahora no es solamente de repaso, no hay problema. Ya tenemos el, mapa que tiene un nombre. Acá, mapa base, ve que hay una solapita que dice cambia el estilo del mapa. Lo que podemos hacer es cambiar, dependiendo de nuestro interés visual o nuestra, la función que vaya a ocupar el mapa. Tenemos nueve estilos de mapa. Los de arriba son los tres comunes de Google, que es este, el satelital y el de terreno. Pero además hay otras opciones. Nosotros estábamos usando este último, creo que dice rápido Físico oscuro rápido Bueno, usamos ese. Pero podemos usar cualquiera de los otros también. Tenemos nuestro mapa ya con un estilo. Y ahora lo que nos importa, Vale la redundancia, es importar nuestra base de datos a este mapa. Clicamos en importar. Vamos, a ir, Griselda, sí, que cosa vamos frenando. Vamos a importar que podemos importar distintos tipos de archivos. Valores separados por coma, KML que tiene que ver con, con geoposicionamiento, eh, explícitamente en ese sentido, y los de Excel, que es como el que vamos a subir nosotros, pero no lo vamos a subir desde el equipo, que sería esta opción, sino vamos a la solapa Google Drive, porque lo tenemos ahí. Trabajamos sobre archivos de Google Drive, así que lo vamos a buscar ahí. Entonces, yo lo tengo acá porque soy el dueño del archivo, pero como vos accediste desde un link compartido, tenés que ir a reciente. Desde arriba que dice mi unidad, bueno, reciente. Y te sale ahí, el último de la izquierda tiene que ser este nuevo, el primero de la izquierda. Lo seleccionamos y le damos seleccionar. Acá pasan, pasan dos cosas pasa algo en realidad, seguramente. Te sale que Google va a pedir autorización. Ahí te está saliendo. Ah. Pero no te dice Google quiere autorización, desbloquee ventanas emergentes, algo de eso. Mm, no, me Lo voy a ver. A ver. Ah, pero estaba ese no, cancelarlo porque no lo vas a poder subir. Ahí está. Bueno, pasó, pasó esto, lo de las ventanas emergentes. Lo que tenés que hacer es cancelarlo. Ahora anda ahí a la, arriba toda a la derecha, que dice es la ventanita, no, la ventanita con la X. Clicala, poné hacer permitir, listo. Ahora de nuevo en la ventanita esa, eh, abrí la, en el link, link de arriba se es el salario, ah, tenés que aceptarlo. Es que Google más acceda la tu planilla, Ahora vamos a importarlo de nuevo. Vamos a eso, aceptar. Y ahí está, estamos ahí. Bien, estamos en el mismo lugar que acá. Cuando nos aparece esto, lo que dice selecciona columnas para colocar las marcas de posición. Lo que necesitamos acá es indicar cuál es la columna que tiene la mejor indicación geográfica para geoposicionarlo. ¿Cuál es la dirección completa? Cliqueamos esa. Porque si pusiéramos dirección sola, por ahí falla, porque toma direcciones de otro lado. En cambio, dirección completa, que tiene dirección municipio-provincia, lo va a entender perfectamente. Continuamos. Entonces ya procesó la información que subimos de la base de datos y nos tira acá un cartel amarillo, que hay algún, problemita. No se pueden mostrar dos filas en el mapa. Corrige los errores marcados en rojo en la tabla de datos. Hay que abrir la tabla de datos desde ese link, la abrimos. Y nos sale, si buscamos acá, tenemos que buscarlo en cualquier lado, yo porque ya sé dónde es el problema ¿Ves? Ahí hay un signo de alerta en dos filas. ¿Qué pasa acá? Google es inteligente pero no tanto. No entiende qué calle es esta. Tampoco cuál es esta. O porque la confunde con otra, entonces hay un riesgo de, confusión o eh, no, sabe de qué, qué estamos hablando. Entonces lo que hay que hacer es interpretar cuál es la falla acá. En este caso es porque no entiende eso PTEJE. E. Lo que hay que hacer es poner el nombre completo de la cárcel. que es presidente José Evaristo y todo lo demás. Vamos a hacer eso, doble clic en la, celda y vamos a editar. Con poner presidente ya no toma. Ah, bueno. Ah, se ve que lo confundió el PTE. Presidente, yo voy a ponerlo completo, pero está bueno saberlo. La distribuimos y ya está. Y ya, si nos ya está, nos sacó la alerta de ahí. Pero teníamos un problema en Alcina, sigue estando. ¿Cuál es el problema? se llama Adolfo Alcina. Entonces, cliqueamos y ponemos Adolfo. Esto es algo común en este tipo de, pasos y muchas veces hay que refinar nuestras, nuestras bases de datos a mano, como es este el caso. En este caso fueron dos, pero podría haber sido mucho más como ya corregimos eso, cerramos, no tenemos más la, alerta, cerramos y ya está, tenemos nuestro mapa sin errores acá, entonces ya podríamos darlo por concluido, pero no. Cliqueamos en cualquier de los globitos y nos sale cuál es el museo, centro de la franca argentina, la dirección, barrio, comuna, si está abierto el domingo. Perfecto. Pero no nos gusta la lagrimita, como dijo Juan Carlos Roja, como indicador. Podemos dar un diseño, un, estilo. ¿Cómo hacemos eso? Acá, donde está el globito, todos los elementos, lo cliqueamos sale el tachito de basura, no, de pintura. Y eh, podemos elegir que fuera de otro color, por ejemplo. si nos sigue sin gustar ese icono del, globito, podemos elegir un círculo, o un cuadrado, o un rombo, o una estrella en cuanto a esos polígonos. Pero también tenemos este botón que dice más iconos. Lo clicamos y nos salen distintos iconos y la cuestión es ver si hay alguno que se relacione con la información que queremos mostrar en el mapa ya sabemos que hay de museos que puede ser tanto este, que es como una, un museo, o otro más abajo que tenía una M, acá. Este, que también podría ser museo. ¿Cómo se elegir cualquiera de los dos. Como yo el de muestra que traje hoy tenía el de la M, elijo el otro. Elijo este. Pero uno puede elegir el que le parezca más pertinente. Lo selecciono y acepto. Y ahí vemos que cambió. Yo este mapa lo puedo navegar, puedo acercarme. Hago clic, tengo la información. Puedo ver el mapa en su conjunto y ver que hacia el oeste hay pocos museos históricos. Bueno, así, de observación. Pero estábamos en este punto y uno de ustedes dijo, bueno, pero todos uniformes, si yo quiero que no estén todos uniformes, ¿lo puedo cambiar por algún criterio? Sí, por algún criterio que tengamos en nuestro Excel. ¿Qué criterio tenemos? Barrio, comuna, o sea, de sábado y domingo. Vamos a probar alguno. Vamos a probar que esté según el color por el barrio. ¿Cómo se hace para cambiar esto? Acá nos sale estilo uniforme. Estilo uniforme es esto, todo del mismo color. Vamos a cambiar el estilo y que no sea uniforme. Tenemos para elegir estilos individuales que nos van a salir cada uno de un color diferente automáticamente o por alguno de los criterios que ya tenemos en nuestra base de datos. Podemos elegir, por ejemplo, por barrio. y ya está, nos separa por barrio y lo tenemos por barrio. ¿Esto es Villurquiza? ¿Y solo va a agarrar de 6.309? Sí. No. Ah, justo General Paz no sabía que llegaba ahí. Bueno, entonces tenemos el mapa con los iconos de diferentes colores según el barrio. Esta es una opción. Podríamos brindar este mapa con esto. Ahora tenemos otras opciones también que habíamos explorado. Estilo de los lomitos por comuna. Y ahora te voy a pedir el KLM para, Bueno, por comuna, ahí cambia. ¿Ves que cambiado? Eh, como que está más significado hay menos, ahí como hay 15 comunas, no 30 barrios, hay menos colores y están unificados. Acá el de Coglan es la misma comuna que Villa Urquiza, entonces mismo color, antes no estaba el mismo color. Acá hay la misma comuna y así. Y acá están todos en la comuna 1, los museos. ¿No? A ver, comuna 1. Comuna 1, sí. Todo el mismo color. Está bueno ver esto porque ahora uno lo ve por comuna y dice, están todos los museos en la comuna 1. Ahí dice 30 en la comuna 1. Sí, como 30. Por eso, el 50% de los museos históricos están en la comuna 1. Ah, y lo dice acá, está bien, nos da el dato de cantidad. Perfecto. ¿Y hay alguna comuna que no tenga museo histórico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7 y la 8 la 10, la 11 no tienen. Hay cuatro comunas que no tienen mucho histórico. ¿Tiene todo el oeste. De todo el oeste, claro. O alguna de por acá abajo, Villa soldad y eh, o la de Armando Boedo, la 7, no, la 7 tiene, ¿no? No, la 7 no tiene, 7 tampoco. por eso. Eh, entonces, este es nuestro mapa. Y ahora, Diego preguntaba, ¿y lo podemos ¿Lo puedo hacer si abre sábado y domingo? Digo, no, perdón. ¿Diferenciar si abre domingo o no abre domingo? Sí, teníamos ese dato que está inventado, no está averiguado de verdad, para los efectos de probarlo. Volvemos a estilo y seleccionamos domingo. Y ahí está, No sale ficticiamente, pero sabemos que no funciona. Ah, separado un color los de un color, los que abren, vamos a ver cuál es cuál. Sí, ah, los verdes. los verdes no abren. Debería ser al revés, pero bueno. Yo lo puedo cambiar acá. Que sea rojo, el no y verde, el, verde sí. Entonces, el que está en verde abre lo mismo. El que, el que está en rojo no abre lo mismo. Y como bueno, esto no tiene sentido analizarlo porque es ficticio. Estaría bueno saber el dato verdadero. Y es más, se abre los lunes, que es el día más difícil. Bueno. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Lo seguiste? Bien. Bien. Eh, ¿Tenés manera de pasarme el KDM? Sí, eh, ¿cómo que te lo paso por mail? Ah. Dale. ¿Qué se hace con el mapa una vez? Ahora, ahora vamos, porque vamos a agregarle algo para jugar un poquito. Como, información si lo voy a dar porque es más complejo. Pero acá Ignacio avanzó y consiguió un archivo que, está bueno. Ahí va. no, trabajo de pinche ya me mandan en Atenas dando vueltas, seguimos Toshiro. Ahí está. Ahí está. está algo. Este es un archivito cerrado que le dije, KMZ KMZ mi José?" Ah, bueno. Pero anduvo bien. Es, yo conocía los KML, un archivo de extensión KMZ que tiene que ver con geoposicionamiento terrestre en un mapa. Entonces, lo que está la opción de agregar nuevas capas. Yo podría agregar otro Excel con nueva información. Por ejemplo, como le decía Diego, eh, estos son los museos históricos, agregarle una capa de los museos de ciencias naturales. Y lo haría de esta manera que ahora voy a agregar una capa, aunque es de otra cosa. ¿Ven que acá está la, la opción añadir capa? Sí. Bueno, añado acá. Me sale para agregarla, importar como antes, lo mismo. Y yo en este caso la tengo en el escritorio. Entonces la subo desde acá. La puedo arrastrar, está cargando como antes y si la suerte nos acompaña ahí está ¿Qué es lo que subí, que me pasó Ignacio? Los, dibujos poligonales de cada una de las comunas, para agregarle más gráficamente la posición. Entonces, vamos a comprobar si estaba bien, vamos a volver al estilo de comuna. Y, por ejemplo, este está perfecto. Esto está bien, Ahí este está del lado adentro, sí. Sí. Esta la. Ahí, ahí, la comuna de la boca, está al borde ese. Oh. Está. Está, ahí hay un tema de. Sí, hay un tema de, del, archivo. Claro. Ahí está el parque Sama, justo. Ah, sí. Claro, caseros y de defensa. Ah, Claro. El está sobre la calle. Claro, no sobre la vereda. Y el museo está sobre defensa de la vereda del parque. Ah, ¿del parque? Sí. Eh, entonces, no, debe ser otra por supuesto, de la otra. Claro. <laughs> claro, Ah, pero pará, pará, no, porque acá... No, es que son otros colores, ¿eh? Acá parecido, no acá no se nota, pero es este mismo color que es esta misma comuna. Está bien. Pero el problema es que están, vamos a, ah, es comuna 1 y 2, esta es la 2, ¿no? No se a ver Como Comuna 2, vamos a cambiar el color porque no puede estar junto. A ver, no es negro. Negro. Ahí está. Lo Muy bien. Y no, lo no reaccionó. Era otra la comuna 2. No. Ah, se acabó esta otra, sí. Sí. Eh, esta que es comuna, que no ver. Como una 3. ¿Qué, qué número dice? 4. 4 es 4 está ahí. Por ahí, 4. Entonces la comuna una 4 eh, igual igual mil también para si se diferencia de la de arriba. Con una 4 vamos a poner, no sé, blanco. Vamos a poner, sí, poner como esta Este sí. Ahí está, el, que teníamos en duda es de la comuna de la otra comuna, efectivamente, está de de la vereda, bien, no falló. Tenemos los tres museos ahí cerquita, ¿y cuáles son? Casa, taller, ah, taller, Seria Chevalier, que lo desconozco. De los, de los micro de Histórico de Seria, ah, Memoria de San Juan Evangelista. Este, ¿Cuál era? Ah, el Museo Histórico Nacional, el Parque Centenario. Parisita, que se llama, Museo de Rasconi, uy, uh, incendio, bueno. ¿Y eso se puede dar la Incendio, sí. Y no vuelve Y no vuelve. hay deshacer. Y no hay deshacer, a ver si hay deshacer. No. A la base de mi Uy, está jugando la comuna. <laughs> Vamos a dejarlo. no puedo hacer clic. Mira está, está, está de capitales. Y aviso también que está siendo primario. Claro que lo que Alfonsín ah, no pudo. jugada eh. la capital. <laughs> No hay que Llevar a nada. Está siendo filmado. Todo esto había registrado en el blog. Estoy jugando la capital. Bueno. Eh, hay que tener cuidado con hay varias capas. Bueno, y esto quería que museo era este. Mano A, museo Mano Blanca. pecho, ¿no? Bueno, y acá no tenemos, y gráficamente esta comuna no tiene museo histórico, museo histórico. Y ahí podemos ver estas comunas vacías de museos, de museos Bueno, bien, pegó el tema de comunas, este está de este lado, ¿no? Sí, está bien. Bueno, bloquear las capas, ¿sabes? Como para no mandar la que pasó por Qué bueno eso, ¿no? no pienso. Estaría bueno. Sí, estaría bueno bloquearla. ahí opciones de la capa, ¿no? No. no. porque la movés y hay que volver a subirlo. Pero desde allá podés volver para atrás, ahí tenés un deshacer. Ah, qué buena, muy bien. El tipo de archivo eh, Ahí está. ¿No? El tipo de archivo este. Sí, el KMZ eh, es, es, eh, hay otro de los tipos, digamos, trabaja con XM, con el de Excel, o el mismo de Drive, y otros archivos valores separados por coma, que era el CSB, corta. La pregunta lo... Yo busqué ah, mapa con una escava y le puse KML ah, y, me apareció ese mapa que alguien lo había hecho, no sé, quién lo hizo, pero me dejó descargar esa capa. Claro. Ah, eh, ah, pero vos le pusiste la extensión busqué. Claro, claro, lo busqué con la extensión. Para por qué buscaba con esa extensión. Porque es la única que te dibuja. Es la que, me, tomaba el mapa. La que te dibuja los polígonos que separan cosas, zonas podríamos tener la de las provincias, en este caso de la ciudad de Buenos Aires y la división interna de comunas. Eso lo tenés que bajar en el escritorio y después claro, después lo, subís como capa nueva. Como hicimos, añadir capa, lo subí al escritorio este como unas KMZ, yo quería ser el equivalente a KML. Sí, no sé cuál es. Yo esto que hizo también está firmado para subir al blog, me quede como un escritorio al blog. <laughs> O sea que si quisiera hacer un mapa de talleres clandestinos, lo puedo armar directamente. Directamente. Con la dirección, todo. Lo... tenés que tener el dato, ¿no? De dónde están. Las Si dato parcial. Si tuvieras las direcciones, claro. armás uno como La este. dirección y, el, lo que produce. Sí. Textil, Sí, sí, sí, sí. O sea, que lo si, si la pedís a Nuevo Castillo, te <laughs> Bien, este es nuestro mapa, quedó muy lindo. Eh, ¿Alguna pregunta?